pomarańczy, ponieważ to białe, co tutaj jest, myśmy specjalnie przygotowali jedną źle ubraną, to białe, co tutaj jest, jest gorzkie. Zatem trzeba nożem ściąć e, całą skórkę tak, by nic z białych części nie zostało. Pokroiłem pomarańcze na cząstki. Teraz to, co jest tutaj, wciskam do miski, a łapy mam czyste, obiecuję. E, ponieważ sok z pomarańczy będzie również elementem e, sosu vinaigrette. E, to będzie e, winegret pomarańczowo-cytryna, tak robi się majonez, wlewać stopniowo i wtedy otrzymamy, Państwa, nie ma sensu tego, e, drodzy Państwo, kroić nożem, wystarczy to po prostu dłoni. No nie wolno kroić nożem, wiesz. No pewnie. Zaczynają się tam utleniać, nożem, witaminy, tak. Który ma rdzewne ostrze, bo wtedy tak. posmak metalu mamy w sałacie. Ale mamy takie ceramiczne, no jakby. No właśnie, jeśli już, to, jeśli już to ceramiczne. Teraz tak, e, cząstki pomarańczy, wcześniej obrane. Starałem się, by były ortodoksyjnie pozbawione tych białych, gorzkich części. Więc zaraz Państwu pokażę, jak to się robi. E, no to jest banalnie proste. Odcinamy od pomarańczy spód, tak ją stawiamy i ścinamy wszystko, e, wszystkie białe cząstki musimy mieć ostry nóż, właśnie w ten sposób. O. E, nie obieramy tak tradycyjnie, jak się obiera pomarańcz, ponieważ e, wówczas zawsze e, tej białej skórki będziemy mieli troszeczkę. Teraz rozkładamy tutaj cząstki pomarańczy.